самом деле за последние полтора года социальные медиа настолько прочно вошли в мою жизнь, что, наверное, я больше нахожусь в не там. Я, безусловно, понимаю, что я нанес ущерб себе, своей семье, своему там, э, воспитанию своих детей, но так сложилась ситуация, что ровно полтора года я прожил в Фейсбуке. Я прожил в Фейсбуке, э, в отличие от, э, наверное, людей, которые там что-то пытаются с кем-то познакомиться, занимаясь бизнесом. Удивительная вещь. А началось все с того, что когда-то я прочитал э, заметку, что одна девушка в Facebook создала кадровое агентство. Это была Алена Владимировская, которая была там, две недели назад у нас на бизнес-завтраке. <clears throat> Я думаю, как же так, Facebook, там какой-то бизнес, а где сайт, там или что-то такое. А вообще, два слова скажу о себе. Эм, последние 20 лет я работаю в банках, последние 10 лет я председатель правления банков, и вот э, буквально, наверное, там, сколько месяцев назад я уволился окончательно из банка, с должности председателя правления Химэксимбанка э, в Москве здесь, э, предпоследний банк, я был совладельцем банка. И, знаете, это такой момент, когда ты понимаешь, что есть что-то другое. Вот здесь, когда мы говорили о личных стратегиях, помните, мужчина сказал, что есть такая главная штука, как я себя чувствую, как я буду себя ощущать в этой стратегии своей жизни. Так вот, мне кажется, наступил такой момент, когда я ощутил, что то, что я делаю сейчас вне работы, дает мне гораздо больше силы и энергии, чем те замечательные две смс, приходящие в месяц, которые подтверждают пополнение моего текущего счета. А, переходя от этого к э, проекту «Бизнес-завтрак», я хотел сказать следующее. Мы сегодня живем в новую эру, прям настоящую новую эру цифровых технологий. Мы сегодня настолько дигитализированы, что мы даже сами на самом деле не верим в это. Мы превратились в профиль в социальных сетях. Это есть и плохо, есть и хорошо. Огромная э, сейчас идет кампания о том, что давайте выходите в социальных медиа. Там Coca-Cola делает такие насадки на шею, чтобы там невозможно было в телефон увидеть и посмотреть на близкого. А, ну, как делается как собачка. Да, да, да, да. Дайте вот, такой прямо полукруг одевает, там семья приходит в ресторан, и им дают эти штуки. Там, э, сейчас есть рестораны, которые пользуются больше огромным курсом, где нет Wi-Fi. просто у нас нет Wi-Fi. Да? А среди деловых кругов появилась такая шутка, что кладем все телефоны во время ужина, кто первый свалит, тот платит. То есть и мы пытаемся бороться. И вот борьбой с социал э, медиа явился создание проекта «Бизнес-завтрак». «Бизнес-завтрак» — это рассказ о личном успехе. Я себя считаю человеком, который обязан рассказать всем, всем людям о том, что теперь достижим. На самом деле нет ничего сложного в этом. Для того, чтобы люди в это поверили, в это должен был поверить я сам. И я в это сам поверил по одной простой причине, что я стал приглашать каждую неделю человека, гостя, успешного человека, который стал рассказывать о своем успехе. И каждую неделю, слушая о том, что они говорят об успехе, выявляется закономерность. И эти закономерности успеха являются маленьким путем к успеху. Самое главное не бояться это делать. А как об этом рассказывать? Надо было что-то делать. Таким образом, ты произошел. За эти полтора года я прошел самый учитель игры на баяне под названием Facebook. Но это маленькое краткое вступление хотелось бы сказать вот о чем. Мы сегодня абсолютно находимся в состоянии белого шума информационного. Информационный шум настолько велик, что все средства коммуникации, любые, вот даже сейчас здесь находясь, вот вам реклама. То есть вы, проходя, уже она забивает вам мозг. Мозг научился от, отфильтровать. И фактически он делает только то, что вам по, запрос, по запросу. Возникает новое течение в менеджменте. Если мы говорили раньше о том, что был там менеджмент технологий, там Тейлор, был потом э, Файоль, который говорил о том, что надо работать группу, ну, сегодня уже все забыто. Сегодня мы говорим о том, что менеджмент находится в social медиа. Вам надо уйти. Да, спасибо, да, да приходите к нам еще обязательно. А, и по большому счету человек переместился в центр. Он сегодня окружен медиа, интернетом, общественным мнением, коммуникациями. Все, что нас окружает, это есть воздействие на наш мозг средством донести, продать, зацепить, как-то вовлечь, для того, чтобы мы сделали тот шаг, который проплачен заказчиком заказчиком в виде Самар, заказчиком в виде топ-процентаж. Мы вас затащили сюда, чтобы сегодня вам рассказать о том, что является трендом, чтобы вы это использовали в своей работе, чтобы вы сказали, что вам это нужно, чтобы вы порекомендовали другим, чтобы вы другие приехали, показали, Но самое главное и самое страшное заключается в том, что сейчас идет кризис. Кризис идет везде, во всем мире, несмотря на то, что там, как говорится. И уже сегодня многие говорят о том, что либо вы падаете быстрее рынка и умираете быстрее рынка, либо вы падаете ни, ниже скорости падения рынка и, и выживаете одни из последних. А, чтобы выживание происходило, существует э, сегодня самый главный э, признак провала или фейла, разваления брендов – это уже не конкуренция. Это потребители, клиенты, как потребители внутренние, так потребители внешние. И вот здесь самое главное, сегодня я вернусь к выступлению Олега спайка маркетинга и HR наступила в том месте, что маркетинг говорит о том, что мы говорим о себе вовне, во внешний мир, то, как нас воспринимает, и то, что мы говорим себе вовнутрь, то, что говорим мы свою компанию. Если мы не смогли продать в компании четкого позиционирования, а оно должно быть априори, я сейчас об этом не говорю, мы считаем, что оно у компании есть. И если ты не смог его донести до своих подчиненных, которые разделяют его, вы знаете, в этом случае всегда привожу простой смешной анекдот, когда экскурсия по НАСА и какая-то уборщица там что-то моет, да что здесь делать? Да мы космические... Дворник. Что? Дворник. Неважно, это значит с бородой такой анекдот, там можно говорить про горком КПСС и так далее. Мы запускаем корабли. То есть цель такая, что каждый понимал, куда идет компания. И если компания будет понимать, куда она идет... У нас сегодня был отличный э, был кейс. Вот со Станиславом сегодня общались с группой из какого города? из Иркутска. <clears throat> Я ей задал вопрос. А, кстати, этот вопрос тоже самый. Здесь же есть владельцы и директора компаний. Запрещаете ли вы своим сотрудникам во время работы сидеть в социальных медиа? Я говорю, да, запрещаем. Тогда представьте, если бы они сидели в социальных медиа, это вам был бы плюс. О, конечно, бы все разрешили. Так сегодня задача следующая – сформировать вовне, посредством взаимодействия со всеми медиаканалами, адекватное восприятие, донести позиционирование – во, вне, во внешнюю среду. Компания, где на, во внешнем рынке сегодня самое главное взаимодействие с потребителями. Если раньше мы 90% времени ходили по магазинам и выбирали, то сегодня мы 90% времени сидим в интернете и читаем. А э, Вадим сегодня приводил очень там, интересную классификацию пользователей и юзеров интернета. А, <clears throat> мне бы хотелось лишь подтвердить следующее. Если вы, как владельцы компании, собственники бизнеса, сможете сделать из своих потребителей, а как это сделать, есть инструменты адептов или проводников своей идеи, вы, безусловно, будете вне конкуренции, вы будете иметь конкурентные преимущества. Таким образом, возвращусь к самому главному посылу, который я хотел сказать. Позиционирование в компании, донесенное вовнутрь компании, где все посредством HR-технологий понимают, куда идет компания, используют все свои социальные ресурсы, личный профиль, Э, корпоративные блоки. А самое главное, господин директор и владелец понимает, что от него, и он является главным HR, зависит, насколько компания выглядит во внешнем мире, это все легко доносится посредством медиаканалов. Сегодня существуют три важнейшие стратегии. Стратегия того, что мы хотим сказать, креативная стратегия, каким образом мы хотим сказать, и коммуникационная стратегия, где мы это хотим. Эти три простых шага позволят вам сделать ваш месседж вовнутрь компании и вне компании абсолютно прозрачным, понятным и понимаем, И взаимосвязанным. И взаимосвязанным с друг с другом. Ты знаете, знаете, мне здесь хочется нарисовать такую пирамиду, эту, логотип инь-янь, где в HR и компании, и внешний рынок, и маркетинг, они абсолютно взаимосвязаны. В очень кратком режиме, у меня еще есть еще одна минута? Одна, да? Тогда я сейчас быстренько открою последний слайд, который я хотел показать, и э, на этом, э, э, да. Э, ну, прочитайте, пожалуйста, коммуникационный менеджмент, менеджмент э, комьюнити менеджмент, новый термин. Хаб-менеджмент – абсолютно новое течение управления медиапотоками. Слово «хаб» по-английски, ну, понимаете, да, то есть узел. А, француз, который сегодня занимается продвижением, а, это очень интересно. То есть, поэтому я бы хотел в двух словах последний остановиться вот на самом, завершить коммуникационными трендами. Компании, которые смогут привлечь влияние потребителей, превратить своих агентов влияние, станут победителями в самое ближайшее время. Тренд. В настоящее время информация распространяется мгновенно через все большее число разнообразных медиаканалов. Невозможно сегодня сказать «я везде». Это, э, такого не бывает. Мы опять же сегодня говорили на этом мастер-классе. Выбираем где, концентрируемся и работаем. Старые методы и модели коммуникации не работают и никакого не э, приносят тут результат. И самое главное, первое лицо компании, руководитель, должны изобретать общую с клиентами co-creation стратегию для того, чтобы создавать, оставаться актуальным. Вот вкратце как бы... Друзья, есть ли вопросы, идеи, комментарии, пожелания? Э, правильно ли я понял, Роман, что эта история позволяет зарабатывать на продвижение, а не тратить? Безусловно. Когда, возвращаясь к первой схеме, которая сегодня у нас уже была... Ну, вот она. Где компании, которые имеют четкое позиционирование, занимают SMM, Сегодня на самом деле здесь, Вадима, может чуть не согласиться, тренд безусловно ушел сюда. Это не только SMM, это все медиа, интернет и любые другие каналы. Если у компании с позиционированием однородно воспринимается во внешней среде, она вне конкурента. То есть не конкуренты ей враги, враги потребителей. Если потребители начнут писать негатив, а... Можно я тогда встречную? А, две секунды. Настя сказала прекрасную вещь. Ты никогда не наймешь столько SMM-менеджеров эм для того, чтобы поддерживать твою страницу. Сколько у тебя клиентов? Клиентов всегда будет больше. Если начнут писать тебе негативно, ты с этим ничего не сможешь делать. А, встречно. Мне кажется, что не клиент является врагами компании, а компания сама становится своим врагом, если не может нормально объяснить клиенту, абсолютно, что абсолютно он из себя представляет. Абсолютно И это самое важное. И у меня есть еще один вывод, который я сделал. А, дело в том, что а, сотрудники компании, по большому счету, это, наверное, главные адепты. Должны бы быть. Да, было бы правильно, чтобы они были адептами. Если они не являются адептами компании и то, чем занимается компания, то это значит, что либо компания выбрала не тех, не тех сотрудников, либо... Не бывает либо. Есть только одна ошибка. Когда я сегодня спросил директоров, кто является HR-директ, кто определяет принципы работы с персоналом, они сказали, HR-директор, конечно. Я говорю, нет, это вы. Сегодня тренд не существует HR-директоров. Генеральный директор – главный HR компании. Это самый главный тренд сегодняшнего времени из чего можно будет сделать следующий вывод, что компании могут в ближайшее время и уже приобретают совсем иные очертания. Абсолютно. Они не распределяются по географическому, отраслевому и прочим признакам, а сейчас существует в виде распределенных людей Команд. в интернете, новая парадигма работают как организация. И это, собственно говоря, следующий тренд, о котором мы будем говорить, и это правда уже есть. Да, абсолютно. Нет клиент плюсал, все, потребитель самое главное, на них концентрируется, тоже такой внешней коммуникации, внутренней, кому как это все сделать. Мы вам все это пришли. И вот я хочу сказать, все-таки самый главный информационный хаб компании – это первое лицо. Как только он явно и четко рассказал о том, что он хочет, куда он идет, компания вне комплекс. Спасибо большое.